ကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ရာဇိုလပြည့်ကျော်2ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်စနေနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဦးဝင်းမောင်ဒေါ်မီအောင်မခင်စန္ဒာဝင်းဒေါခင်ကြည်တို့ အားရည်စူ၍ဒေါက်တာမျိုးမြင့်မောင်ဒေါက်တာခင်မာလာဝင်းဒေါက်တာခင်နီလာဝင်းဒေါက်တာမြစ်စိုး ဒေါက်တာမြတ်တီတာဒေါက်တာတီတာဝင်းမိသားစု USA နိုင်ငံနေနှစ်ဖက်သောမိဘများကိုရည်စူး၍ဦးမိုးကျော်ကျော်ဒေါ်နန်းဆန်လိုင်းသားဇန်ရဲထက်သမီးနတ်မြတ်နိုးကျော်မိသားစုနှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုတာ၍နေပြည်တော်နေဦးလှိုင်ပွားဒေါ်တတ်ထက်ဦးသမီးစစ်ရွံ့ွယ်မိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြီးတော့အတော် online ဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လည်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာ တရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတွေ့တော်ခြေတော်ဆုံးဥခ၍ယူသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျား1384ခုနှစ်ပြာသူလာဝိကျော်2ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအစ်စ်နဲ့အတူ ခွဲခြားနီးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အနေ့တုန်းကဟောခဲ့တဲ့အစစ်အဆက်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတရားသူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစစ်အတုပညာရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစစ်အတု တရားသိသူတရားရှိသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစစ်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစစ်တုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခွဲခြားနည်းတွေကိုဟောပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီသူတော်ခေါင်းသို့မဟုတ်လူတော်လူခေါင်းပေါ့ လူတော်လူကောင်းဆိုတာတော်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဝိသေသနာနဲ့တော်ခြင်းကောင်းခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းလို့လည်းသုံးတယ်တခါတရံခွဲပြီးတော့လူတော်လူကောင်းလို့လည်းသုံးတယ်အတိပဲပြေပြေကောက်ယူလို့တော့ရတာပေါ့ရှေ့တုန်းကတော့သူတော်ကောင်းဆိုတာ တော်လဲတော်တယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဆိုရက်ဒီလိုအထိပ္ပယ်လဲယူကြတယ်သို့မဟုတ်တော်ခြင်းကောင်းခြင်းဟာတခုတည်းကိုပဲရှင်ညွန်းတယ်လို့လဲဆိုလို့ရတယ်တချို့ကတော့ဒီလိုအထိပ္ပယ်ကောက်တယ်တော်တယ်ဆိုတာတတိနာလဲမှုနဲ့ဆိုင်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့လိုခွဲမဲ့ဆိုရင်တော့ လူတော်ဆိုတာပညာတတ်တာပြောတာထက်မြက်တာလူကောင်းဆိုတာကြတော့သူများဒုက္ခမပေးတာပေါ့အဲ့လိုခွဲမဲ့ဆိုရင်တော့လူတော်လူကောင်းအဲ့ဒါကိုတချို့ကပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့သုံးတယ်လူကောင်းလူတော်လူကောင်းတဲ့လူတော်ဆိုပြီးတော့ခွဲလဲပြောကြတတ်တယ်အဲ့တော့လူကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်ဘောကောင်းတိုင်းတော့လူကောင်းလို့ပြောလို့ရတာမဟုတ်ကိုယ့်ဘောဆိုးတိုင်းလည်းလူဆိုးလို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်တော်ချင်းတက်ချင်းဆိုတာအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့သို့သောရှေ့ကသုံးလာတဲ့စကားလုံးကတော့သူတော်ကောင်းဆိုတာသာဓုရူပအရေးချင်းကောင်းနေကောင်းနေတော်တယ်ဆိုတာအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောတဲ့စကားလို့ယူရင်တော့တခုတည်းပဲမှားမှာပဲ။ဩကောင်းတာကတခုတော်တာတခုတူတူမဟုတ်ဖဲနဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ဖလဲပြီးတော့သုံးတဲ့ပါဠိဘာသာစကလုံးကတပ္ပုရိတတပ္ပုရိတ ပုရိသဆိုတာတခါတည်းကယောက်ျားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခါတည်းကကျတော့သရဝါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့သာထုပုရိသောတပုရိသောအရေးချင်းကောင်းတယ်တော်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့တပုရိသဆိုတာအရေးချင်းအဖြစ်တော်တယ်ကောင်းတယ်ရည်ချင်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ နောက်တစ်ခုကတော့တာထုရူပတာထုဆိုအိန္ဒိယမှာနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတာထုလို့ဒီလိုသုံးတယ်သို့တော့အတန်တွဲကတာထုလို့မထွက်ဖက်နဲ့စာထုလို့ထွက်တယ်အဲ့တော့စာထုဆိုတာသူတော်ကောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူတို့ခေါ်တဲ့စာထု စာဓုကြီးဆိုတာကြောက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဓာတ်ချိုင်နဲ့ရေးရမှာပေါ့သူတော်ကောင်းဆိုတော့စာပေတွေထဲမှာလည်းဆိုတယ်တာထုတမတောဘဟုဇနတာအများကသူ့ကိုသူတော်ကောင်းကြီးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စာဓုတိရိလင်္ကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေကိုစာဓုလို့ခေါ်တယ် သူတို့သီဟိုဘာသာနဲ့တော့ဟမ်သရူလို့ခေါ်ပြီးတော့ဟိတုဘာသာနဲ့ခေါ်တဲ့အခါစာဓုလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဘုရားဘာသာနဲ့ယဉ်နှီးတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေကြတော့ဖန်တေကြီးတို့ကုရုကြီးတို့အဲ့လိုခေါ်ပြန်တယ်ဒါအခေါ်မျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့စာဓုဆိုတာလည်းသူတော်ကောင်းပဲဗမာတာဓုနဲ့တူတူပဲ ဗမာပပစကားလုံးဖြစ်နေတယ်တာရုခေါ်တဲ့တာတုပဲတူတူပဲအဲ့တော့စာတုဆိုတာလည်းသူတော်ကောင်းမယ်တာတုဆိုတာလည်းသူတော်ကောင်းမယ်တပ်ပုရိသဆိုတာလည်းသူတော်ကောင်းမယ်တာတုရူပကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူတော်ကောင်းမယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်မှာလဲဒီ ကြီးညိုပွဲရတပ်ပဲ့တဲ့ရုပ်ဆင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းခေါ်မလားအိန္ဒြိယရနဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်ရုံနဲ့တယ်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်မလားနော်အပြောကောင်းရုံနဲ့သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်မလားဆိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဟောကြားတာအဲ့ဒါမှမသားဖို့ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေဒါတွေကလူလောကမှာပေါင်းသစ်ဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာ အသုံးဝင်တဲ့စကားလုံးတွေထိပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အထိပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုကြည့်နဝကရဏမတ္တိနာကိုနပောခရတာယဝါဝကရဏဆိုဝကရဏဆိုတဲ့အတိပဲဝါဆိုတာဝတ်ဆိုတာဝါစာစကလုံးကရဏပြုစကားပြောကောင်းယုံနဲ့ ဝကရဏဆိုတာစကားပြောကောင်းတာအဲ့တော့အပြောကောင်းယုံနဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အပြောကောင်းနိုင်သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့ဒီပါဇက်ကဒါမျိုးရှိတယ်လေပပပြင်ပါလေပဲပါဇက်ကဖယဖယလက်ကကာယကာယဆိုရတာမျိုးဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပါဇက်ကတော့ဖယစကားတရားစကားပြောတယ်လက်ကကာယကာယဆိုတာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်လို့ပြောတယ် သူလှုပ်တဲ့သူ့ရဲ့အပြောနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရာကိုက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့လူတို့လူကောင်းလူဆိုတာအပြောနဲ့အလုပ်နဲ့အလုပ်နဲ့ပြောတဲ့တစ်ဆက်တည်းကြမှာဒါမှသူတို့လူကောင်းလို့ခေါ်လို့ရမှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနဝကရဏပတ္တိနာအပြောကောင်းယုံနဲ့လေလူတော်လူကောင်းခေါ်လို့မရဘူးတဲ့လောကမှာတစ်ခါတစ်ခါအပြောဆိုကောင်းတာနဲ့ပဲဥပမာဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆို သွားရလာတာနေတာထိုင်တာအိမ်သေးရတယ်ချီးမြှောက်ပွဲကောင်းတဲ့တပ်ပဲတယ်တော့နဲ့သူတော်ကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးလူတယောက်ဟာလည်းပဲထုတ်တူပဲဥစားစင်တသက်ရဲ့နေတဲ့ထိုင်နေပြောဆိုတာလည်းလိမ္မာရင်ကြည်တယ်သူရောလူတော်ကလူကောင်းလို့ပြောမလားပြောလို့မရသေးဘူးဒါအပေါ်ရမယ်ရှိသေးတယ်အပေါ်ရမြင်ကွင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်နော်အပေါ်ရနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး ဒါကအပြောကောင်းတာဆိုတာအချက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဝဏ္ဏပောက္ခရတာယအတာအေးကလည်းစူပြေတယ်ပောက္ခရဆိုတာလုံးရတဏ္ဏကလည်းကောင်းတယ်ဝဏပောက္ခရတာယခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားရည်ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုပြည်တယ်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတယ်လုံးရလုံးဖန်ကလည်းကောင်းတယ်အရမောလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီလိုပုံတရံဟန်ကောင်းယုံနဲ့ခုခေတ်စကားလည်းပြစမတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစမတ်ကြတယ်ဆိုရုံနဲ့လည်းလူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့စမတ်ကြပြီတပြတိုက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာပုံကြည့်ပြီးတော့လည်းပြောလို့မရအောင်အပြောကောင်းရုံနဲ့လည်းလူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးအသားကြီးပုံပန်းတန်တာလုံးရလုံးဖန်း ကြည့်ပြောရှုပြောရှေ့ုံနဲ့တဲ့လူတော်လူကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့တာတုရူပောနရောဟောတိတဲ့လူတော်လူကောင်းလို့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာဘာတွေရှိနေအိတ်တုခိမစ္စရိတထောရှင်တဲ့ဟာတွေကိုရှင်းပြလိုက်တာအိတ်တုခိဆိုအိတ်တာအိတ်တာရှိသူကိုအိတ်တုခိလို့ခေါ်တယ်အိတ်တာဆိုတာ jealousy ပနာလိုတယ်ဝန်တိုတယ်သူပြကောင်းစားတာအပြစ်မြင်တယ်အပြစ်ပြောတယ်ဝန်တိုတယ်မနာလိုတယ်ဝန်တိုတယ်တစ်ဖက်သားကြည်ပွားနေတာကိုမချစ်နိုင်ဘူးချမ်းသာနေရင်လည်းမချစ်နိုင်ဘူးအောင်မြင်နေရင်လည်းမချစ်နိုင်ဘူးပြပြောတယ်လူလောကမှာလူတွေကဒီချီးမွမ်းရင်တောင်မှပဲ ဟိုချီးမွမ်းခံရတဲ့လူတယောက်ကိုွယ်ရမှာချီးမွမ်းနေတယ်ဆိုရင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြစ်ပြောခြင်းလို့ရှင်လာတယ်လူတယောက်ကိုအပြစ်ပြောခြင်းပြီဆိုရင်ဟိုကပြောတယ်ပေါ့ဘသူကတော့တော်လိုက်တာဘလို့တော်တာအဲသူကအလုတ်ကန်လဲတော်တယ်နေထိုင်လဲတော်တယ်နဲ့တယောက်ကချီးမွမ်းလို့ရှင်ဟိုမကျေနပ်တဲ့လူကဘာပြောတော့ အပြစ်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဆိုတာလေးနဲ့စားလာနော်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်တော့အပြစ်ပြောတော့မယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ however ဆိုရင်ဒါအပြစ်ပြောတော့တာ but to however လို့လိုက်ဆက်ကြည့်ပဲပြောတော့မယ်ဒီလိုကတော့သိတော့တာပဲကွာဒါပေမဲ့မင်းမသိတာပါဟောအဲ့ဒါအပြစ်ပြောပြီဆိုတဲ့သူကအဲ့ဒါလိုစားလာတာအဲ့ဒါကိုချက်လက်စီလို့ခေါ်တယ် အိတ်တုခီအိတ်တာအိတ်တာဆိုတာမနာလိုခြင်းအပြစ်ပြောခြင်းအဲ့ဒါမျိုးအိတ်တုခီအိတ်တာရှိသူအိတ်တုခီအိတ်တာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဥကီဆိုတာနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါအိတ်တာကချက်လက်စီမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းဥကိဆိုတာအိတ်တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယပြပြောမယ်ဆိုချက်လက်စီများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဝန်တိုမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရှိမှဆိုဘယ်သူမှချီးမွမ်းခံမခံရဘူးသူမှတပါတခြားလူတွေချီးမွမ်းရင်မကြိုက်တာနော်တော်တယ်ပြောရင် မကြိုက်ဘူးသူအဲ့ဒါကိုအိတ်သားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိမရှိကိုယ်စဉ်းစားရှိနေရင်ဒါမကောင်းဘူးလို့ပြောအောင်နော်ရှိနေမကောင်းဘူးအိတ်တုခိတဲ့ jealousy များတယ် မစ္စရီဝန်တိုးတယ်ဝန်တိုးတယ်ဆိုတာကိုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုအခြားလူတွေကိုမမျှဝေနိုင်တာဒီလိုဆိုလို့လေကိုပစ္စည်းကိုမပေးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုပစ္စည်းကိုကိုပေးခြင်းမပေးဘူးသို့တော့သူစိတ်ကဝန်တိုးတယ်ဆိုတာမစ္စရိယဆိုတာဘာရောဆို ကိုချီးပွားသလိုမချီးပွားစေချင်အဲ့တော့မစ္စရိယရဲ့တဘာချီလေပညာအကုန်မပေးပဲနဲ့အာစရိယမုတ်ထိဆိုပြီးလက်ဆုပ်ချန်ထားတာလည်းရှိတယ်ခတိခက်ပါလည်းပဲအဲ့ဒါပညာဆိုအကုန်မပေးဘူးဒါအမျိုးမျိုးပေါ့ရှယ်မလုံးနိုင်ဘူးအလုံးပညာပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနဲတယ်ပေါ့နော် အာစရိယမုဋ္ဌိဆိုဆရာဇန်အလေးကိုတော့ခြံထားတာတဲ့အကုန်သင်မပေးဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ခဏခေတ်မှလည်းရှိတာပဲပညာအကုန်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပါတော့ပြောတယ်မုံလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးတဲ့လူတွေစီသွားပြီးတော့ပုတ်ဖုတ်နိလောက်ချပါလားအကုန်ရလားမရဘူးသူတို့စပ်ပြီးသားနေုံနဲ့ခိုင်းတာ ဘာထဲရတယ်ဘာထဲရတယ်အသေးစိတ်မပေးဘူးအသေးစိတ်သိမပေးဘူးအပေါ်ရမဲ့တင်ပေးတာအလုပ်သမားပမာစေနီးတွေဆိုရင်တချို့စေနီးတွေမြတ်မှာကောင်းတယ်ဖိနှုတ်စေတယ်ဒါမဲ့လို့ပြစေးဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ဒီစေးနီးအကုန်ပေးပြီးတော့စေးသွားစုပဲဆိုရင်ပမာစေးကလည်းစေးဖို့ပြီးဆိုရင်အမဲတွေကများတယ်လေ 12မဲ15မဲမဲ30ဆိုလို့အဲ့ဒါဒီဇိုင်းနဲ့သွားဖို့ရင်သိပါစလို့ဒီဆယ်က9မဲလောက်ယူတယ်ဟိုဆိုင်ကြတော့9မဲလောက်ဟိုဆိုင်ကြတော့9မဲလောက်နဲ့ခွဲဝေတယ်အဲ့ပါတော့သူစေးသိတော့မှဆိုလို့တချို့ဘာဆေးနည်းတွေအလွန်ကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တမဲမြုပ်ထားလိုက် နမဲမြုပ်ထားလိုက်နဲ့ကြာတော့ဆေးတယ်အမဲမစုံတော့ဘူး မစုံတဲ့အခါကျတော့စွန့်ရင်တတ္တိသိမရှိတော့အမဲမစုံရင်လည်းစွန့်ရင်တတ္တိမရှိဘူးမျိုးမစစ်ရင်လည်းစွန့်ရင်တတ္တိမရှိဘူးဥပပဲနတ္တိဝါဆိုမှပထောက်သားထဲသုံးတဲ့ပဲရအဲ့ဒါနီးကဈေးကြီးတယ်ရှာမရတော့ပထောက်သားထဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ ငှက်တိုက်ပါဆိုမှစေကလမထဲပေစောနာမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာနော်စေးရဟိုစေးမစင်ရင်လည်းပဲစိုက်တဲ့တည်းပဲပမာစေးဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိမ့်ညိပြီးတော့ဖော်ဆက်တာဒါကိုသိသလောက်ပြောပြတာဘိန်းတော့ဆရာမဟုတ်တော့အကုန်မသိဘူးနော်စေးနည်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဒီအမဲတွေကပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဓာတ်ပြုတ်လာတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေလူကိုအကျိုးပြုတာရှိတယ်။တမဲတဲ့ဆိုအကျိုးမပြုတာရှိတယ်။တချို့နန်းတွင်းရှက်ဖို့စေးဆိုတဲ့ထဲပဲမြားစိတ်တောင်ပါတယ်အစိတ်။မြားစိတ်ကသူ့ကြီးစားရင်သိစေနိုင်တယ်။တိုင်းတာတစ်ခုကသိစေနိုင်။ထိုင်မဲ့လို့စေးထဲမှာထဲဖော်ဆက်တဲ့အခါမှာယောဂပြောက်ခဲတယ် တချို့ယောဂတွေကစိန်ကိုဖြောပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့တိုက်မှယောဂဆိုတာပျောက်တာလေးရှိတယ်။ကိုရီးယားဇာကချိဘူးတဲ့လူတွေသိလိုက်ပဲ။တမာတော်တို့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါစိတ်တစ်ခါတလေစိတ်ကိုတိုက်ရတာရှိတယ်။ယောဂအရာစိတ်ကိုတိုက်တာရှိတယ်။အဲ့တော့ဆေးမျိုးဆေးဆိုတာဒါအစိတ်လိုဟာမျိုးတွေပဲတချို့ဟာ ပြန်ပြီးတော့ထိန်ကြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဘေးနိုးအေးဒီမှာတချို့ဟာကအစိမ့်နဲ့ယောဂပြောက်စေတတ်တဲ့ဟာနဲ့နှစ်ခုရောထွေးပြီးတော့တန်းစင်အောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှင်ဆေးဖို့လို့မရဘူးလို့ဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ဆေးဖို့လို့မရဘူးဒါဆေးပညာနဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမစ္စရိယနဲ့ပတ်သက်ပြောပြတာပါ ကိုသိထားတဲ့အသိပညာကို အကုန်မဖြန့်နိုင်ဘူးအကုန်ပေးမပေးနိုင်တာမစ္စရိယလူတယောက်ကို ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာပြည့်စုံအောင်မချီးမွမ်းနိုင်တာလည်းမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့ဒီအသုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီဒီမစ္စရိယတရားတော့မဟုတ်ဘူးဟိုနှမျောတာဆိုတာပါတော့ဆိုရင်လူတွေဟာ ဝေယဝိဆလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ညစ်ပေတာတို့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မမှာတို့ပေါ်တာတို့ကိုမဖြစ်စေခြင်းတဲ့အခါကျတော့ချိုးချိုးဆာဆာမလှုပ်တာဆိုလိုတာကိုယ်ကိုညားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါညားတာကိုလည်းမစ္စရိယလို့သုံးတယ်ကာယမစ္စေရကရုဏောဆိုတာကိုယ်ကိုညားတယ်ဥပ္ပဆောင်မဲ့ဆိုရင်ဖိုက်ဆလို့ဆိုညားထား ကမ္မဋ္ဌာန်းတိုက်ညောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုညားတယ်အဲ့ဒါလေမစ္စေတာလို့သုံးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမစ္စရိယာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုညားတာသူများရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာပြည့်စုံအောင်မပြောနိုင်တာလေဒါမစ္စရိယာလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယာတော့တကယ်တော့၅မျိုးရှိတယ်လာဘမစ္စရိယာကိုရသလို့ သူများကိုမရစေချင်တာလာပါမစ္စရိယအဝတမစ္စရိယကိုနေတဲ့နေရာသူများမနေစေချင်တာအဝတမစ္စရိယအဝတမစ္စရိယဘစကားပေါ်မှာပေါင်ကားထိုင်တာအဲ့ဒါအဝတမစ္စရိယနေရာရှိတဲ့အထုပ်ကိုပေးချတာကိုနာလူထလာထိုင်မှကြောက်မပေးနိုင်ဘူးမမျှနိုင်ဘူးဒါခဏလေးတွေ့တယ်ပြီး ကားတို့ယထာဘော်တို့တောင်ပါပဲမကောင်းတဲ့လူမထိုင်မထိုင်စေချင်တာတမျိုးနော်သူများကို share မလုပ်နိုင်တာတမျိုးအဲ့ဒါလည်းမစ္စရိယခေါ်တာပဲအဝဒမစ္စရိယကုလမစ္စရိယကိုမိတ်ဆွေ သူများမိတ်ဆွေဖြစ်မှစိုးတယ်ဝဏမစ္စရိယကိုကိုသာချီးမွမ်းခံခြင်းနဲ့သူများ ချီးမွမ်းကိုလို့သူများချီးမွမ်းခံရတာဆိုမကြိုက်ဘူးဓမ္မမစ္စရိယကိုသိတဲ့သိပညာသူများကိုမျှဝေမပေးနိုင်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဒါမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမစ္စရိယကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးတခုသူများကိုမပေးချင်တာ တော့ပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အစရိယမုဋ္ဌိဆိုတာလက်ထပါရှိတယ်ဆရာသာခြံထားတယ်ဆရာလက်သီးစုပ်ပေါ့ဆရာလက်စုပ်ွက်ထားတဲ့ဟာကိုပြောတာဟိုလက်သီးလက်ဆုပ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝက်ထားတာကိုလက်သီးဆုပ်လို့ပြောတာတင်စားပြီးပြောတဲ့စကားလုံးလက်သီးထဲမှာဆုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်မမြင်ရဘူးလေသူဖွင့်ပြပါမြင်ရမှာလက်သီးထဲမှာဆုပ်ထားတယ်အဲ့လိုပဲသူများကိုမပြတာ ဆုပ်ကင်ထားတဲ့ဟာကိုအစရိယမုတ်တိမြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောတယ်ငါမှာတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့အစရိယမုတ်တိမရှိဘူးတဲ့ငါဟာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်းပြင်ကုံဆောင်ဟောပြီးသားဖြစ်တယ်မင်းတို့လုပ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်ချင်းချက်ထားပြီးဟောတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုကုံအောင်ဟောတာနော်လောကီရေးရပဲဖြစ်စေလောကုတ္တရာရေးရပဲဖြစ်စေ ဘသူ့ကိုတော့အကုန်ဟောမယ်ဘသူ့ကိုတော့နည်းနည်းဟောမယ်ဆိုတဲ့အာစရိယဗုဒ္ဓမရှိဘူးတဲ့တန်တောင်မှဘုရားဘာသာနောက်ပိုင်းမှာ ပါရိပေါ်လာသေးတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဘုရားဘာသာနောက်ပိုင်းမှာဟိုတရားကိုတောင်ထီတရားက public မှာဟောတဲ့တရား public ဆိုအများသိအောင်ဟောတဲ့တရားနော် အများသိအောင်ဟောတဲ့တရားကတခုတည်းလက်ရွေးစင်တွေကိုသာဟောတဲ့တရားကတခုဆိုပြီးတော့မဟာယာနဂိုင်းနေရဲ့အဆုံးမှာအဲ့လိုဖြစ်လာသူတို့ဆိုရပြောလို့ရှိရင်ထေရမဟာယာနနဲ့ဟိနယာနမှာမဟာယာနတွေကဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုဘုရားဗဒခိုင်းွယ်ပြောတာနော်မဟာယာနခိုင်းဆိုတာဟို တရုတ်ပြည်တို့ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ကထွန်ကားတဲ့ဘုရားဘာသာပြောတာအဲ့သူတို့ကဘာပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိနယနာဆိုတဲ့ဘုရားဘာသာခိုင်းကိုဟောတဲ့တရားဟာ public တရားတဲ့လူသားမရွေ့လူတန်းစားမရွေ့အလုံးဟောတဲ့တရားအဲ့ဒါကဟိုထိတ်တန်းတရားမဟုတ်ဘူးအလုံးဟောတဲ့တရားတဲ့ သူတို့မဟာယာနတွေကိုဟောတဲ့တရားကြတော့အဲ့ဒါမဟုတ်အိတ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီမှာ public မှာဟောတဲ့တရားအများသိကိုဟောတဲ့တရား special ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားဒါပဲလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်ယာန်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့လက်ရင်တပြည့်ကြီးတွေကိုဟောတဲ့တရား အများလည်းမှာဟောတဲ့တရားနှစ်ခုရှိအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာမှာလည်းအဲ့ဒီယူဆဖြစ်လာတယ်လို့ထင်နေပေါ့ဒါကိုထင်ကိုပြောပြတာနော်အဆိုတာရဲနဲ့ exota ရဲဆိုစကားလုံးနှလုံးရှိလာအဲ့တော့ဒီလိုခွဲခြားခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားကကြတော့အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတယ်လား ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းကိုကြည်တာဒါဖြစ်မယ်သူနဲ့တဏ္ဍာကိုဟောတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားဟောသည်များဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောတာချွန်းချံပြီးဟောတာတော့မရှိဘူးခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုက်ဥပမာပေးထားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတဲ့ဘုရင်ကသူ့ရဲ့ကလေးကိုထမင်းခွန်တယ်ပေါ့သူ့ကလေးလေးကိုသူပွဲတော်တီးနေတော့နန္ဒမကလေးလေးကိုထမင်းခုတယ် ထမင်းခွန်တဲ့အခါမှာသူစားသလောက်ထမင်းလောက်ကိုကလေးကိုခွန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးပါဇက်ကလူကြီးစားသလောက်မဆန်ဘူးမဆန်တော့သူပါဇက်တဲ့ကလေးပါဇက်တဲ့ရောက်တာတော့ဆန်သလောက်ပဲရောက်မယ်လူကြီးဆန်သလောက်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးသားဥပမာပေးထားတာရှိတယ်ဘုရားကတော့ဒီဆိုလိုတာကဘီအင်းကြီးကထမင်းခွန်တာတော့သူစားတဲ့အတိုင်းခွန်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးပါဇက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ ကလေးနဲ့တိုင်းတာရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းတရားဟောတဲ့အခါမှာသူသိတဲ့အတိုင်းကိုဟောတယ်သို့တော့နာခံသူပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့အနေအမြဖြစ်တယ်လို့သူဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါခုနလိုခွဲခြားဟောတာလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အစရိယမုဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆရာတွေကနေပြီးတော့လက်ဆုပ်လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုး အကုန်ထုတ်မပြောဘဲနဲ့ခြံထားတာမျိုးအဲ့ဒါမစ္စရိယနဲ့သက်ဆိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီလိုမရှိဘူးတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့လို့ပြောတာအဲ့တော့မစ္စရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်အောင်ပြောပြတာမစ္စရိယဆိုတာရှယ်မလုံးနိုင်တာရှိသမျှသိသမျှကိုရှယ်မလုံးနိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးမစ္စရိယလို့ နောက်တစ်ခုတထဆိုတာတထဆိုတာကောက်ချစ်တာကောက်ချစ်တယ်ဆင်းလဲတယ်ကောက်ချစ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာဆင်းလဲတာရောဘာပြောတာဒါရှေးသုံးနေဆိုတော့ခုခေတ်လူတွေအတိပဲသိကြမှသိမှာကောက်ချစ်တယ်ဆင်းလဲတယ်တချို့စကားလုံးတွေကရှေးသုံးနေဆိုတော့ဘာကိုဆိုလိုတာတုံးဆိုတဲ့အထိပဲကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်မှသိတာ နော်မသိဘူးခောက်ချစ်တယ်ဆင်းလဲတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့မရှိတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုကိုအရှိလုပ်ပြတပည့်သားကို အထင်လွဲမှားစေတာမာယာဆိုတာအပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့လှည့်စားတာတာထေယဆိုတာကောက်ကျစ်တာ ဆင်းလဲတယ်ဆိုတာကိုမရှိတဲ့ခုံကြီးချင်းကိုခုံရှိတယ်လို့ထင်တယ်နော်စာမတက်ဘဲနဲ့တက်ချင်အောင်ဆုံးတယ်ပေါ့ပညာမရှိဘဲနဲ့ရှိကြအောင်ဆောင်တယ်ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ရှိကြအောင်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုတာထေရလို့ခေါ်တယ်တာထေရဆိုတာသူ့ရဲ့ကောက်ချစ်သူ့ရဲ့အပြုအမူတထဆိုတာကောက်ချစ်သူ့ အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတာအိတုကိမစ္စရိတထောအိတုကိဝန်တိုရဲကျလစီများသူဖြစ်တယ်မစ္စရိကိုအခွင့်အရေးကိုသူများကိုမပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကောင်းတာတော့ဒါရိတိုင်ဘူးလို့ပြောတာနော်လူတော်လူကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့တိုင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်အခြေအနေနဲ့တိုင်တယ်တော့မေကုံထုတ်တဲ့အခါမှာ လူတွေနည်းနည်းမျက်စိလဲသွားတာတခုရှိတယ်။မိကွန်ဖြေကြတဲ့အချိန်စာမိုးဝဲမှာသူတ္တဓမ္မဒီပလိုမာစာမိုးဝဲမှာရှိုးသားမှုသည်လူခုံတိတ်ခါဖြစ်သည်ဒါအဆိုပြုတာလေရှိုးသားမှုသည်လူခုံတိတ်ခါ honesty is the best policy စာရှိတယ်မလားလူစာရိုးသားရမယ်လေ honest is the best policy ကောင်းဆုံးအအကောင်းဆုံးလက်ခံကျင့်သုံးရမယ့်အချက်ဟာရိုးသားမှုပဲပြောရိုးသားရမယ်ဖြောင့်မတ်ရမယ်ဖြူစင်ရမယ်အဲ့တော့ရိုးသားရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုသည် လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်သည်လူဂုဏ်သိက္ခာကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့တရားနှမျိုးကြတော့သွားပြီးတော့ဟိရိဥတ္တပဆိုသွားရေးကြတဲ့တချို့က ဟိရိဝတ္တပဆိုတာလူကုန်သိက္ခာရှိတဲ့တရားတွေလေအကောင်းတွေလေဟောဇာကစာဖတ်တဲ့ကအသိချဟိုမျက်စိလဲသွားတဲ့သဘောရှင်ရိုးသားမှုသည် လူကုန်သိက္ခာအဲ့ဒီရိုးသားမှုဆိုတဲ့လူကုန်သိက္ခာကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့တရားသည် ခုပြောတဲ့မာယာနဲ့တထေယနော် မာယာဆိုတာကိုရှိတဲ့အဖြစ်ကို မရှိကြအောင်ဆောင်းတယ်တထေယဆိုတာကောက်ကျစ်တယ်ကောက်ကျစ်တယ်ဆိုတာ မရှိတဲ့ဂုဏ်နဲ့ရှိလို့တယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ခိုင်းတာသို့သောအဲ့ဒီပု္ပ္ပာမှာလွဲချုံမှုတွေတော်တော်များသွားတယ်လွဲချုံမှုတော်တော်များသွားတယ်အဲ့တော့ယောသားမှုဆိုတာဘာကြောင့်ယောသားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မာယာတတိယကင်းစင်လို့ယောသားတာလေအလူဆိုတာမာယာမရှိရဘူးတတိယမရှိရဘူးယောသားဖြောင်းမာယာမယ် ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲလူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်ရမယ်အရေးချင်းတွေကဘာလို့ဆိုရင်ဝန်တို့ချင်းကင်းရမယ်နော်ဝန်တို့ချင်းကင်းရမယ်မစ္စရိယကင်းရမယ်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုမရှိရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကင်းမှလူတော်လူကောင်းလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဆိုရဲအဲ့တော့ jealousy များသူဝန်တိုးသူရှေ့ရမလုံးနိုင်သူကောက်ကျစ်သူဒီလူတော်တကောင်းဖြစ်ဘူးသူဟာဘလောက်ပဲအပြောကောင်းနေနေဘလောက်ပဲရုပ်ဆင်းအင်ကပြည့်ပြည့်နေပါစေရှင်ထဲမှာဒီ jealousy တို့ဝန်တိုးမှုတွေတို့ ကောက်ကျစ်မှုတွေတို့ရှိနေတယ်ဘယ်တော့မှလို့တော့လို့ကောင်းဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဒီသုံးခုကိုတော့တခြားတင်ထားတာပေါ့တခြားတွေလည်းပါမှာပေါ့ဒါကတစ်ချက်တကယ်တူတော့လူကောင်းဆိုတာဘာခေါ်တာလဲယတစေတံသမုစိဏံမူလခိစ္ဆံသမုဟတံတဝန္တဒောသောမေရဝိတာရုရူပောတိဩစတိမြတ်စွာဘုရားပြောတာခုနက ဝန်တုအိတ်တာမစ္စရိယတရားတွေတထတရားတွေချလစီဆိုတဲ့အိတ်တာနှမျောဝန်တုတဲ့မစ္စရိယကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့တထဆိုတဲ့တရားတွေကိုတဲ့အရင်မြစ်ကစပြီးတော့ရှင်ထဲမှာမရှိအောင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထဲမှာလုံးဝမရှိအောင်ဖယ်ရှားတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မူလခိစ္စအကြောင်းကိုပဲဖျက်ထားတယ် သူ့ရဲ့အမြင့်အကြောင်းကိုသာဖတ်ထားတယ်ဖြစ်စရာအကြောင်းကိုမရှိအောင်သမုတ်စေတာလုံးဝဖြတ်တော့ဖယ်ရှားပြီးတော့မူလကိစ္စသမုခတာအမြင့်ပါဖြတ်တယ်လို့ချက်လက်စီဆိုတာအိမ်မက်ထဲတော့မဖြစ်အောင်နော်အဲ့ဒီလိုကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့အရာတွေအိမ်မက်ထဲတော့မဖြစ်အောင်ရှင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သဝန္တတော်သောမေတ္တာဝီ ရှင်တွေကအစိုးတရားတွေအားလုံးကိုထွေးထုတ် ပြီးသားထွေးထုတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ပညာရှင်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမှသာဓုရူပောတိဥစ္စတိတကယ်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပေးတဲ့စာမဲဒီလိုရှိမှသာဓုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာတာမန်အနေထားနဲ့ခေါ်လို့မရဘူးတဲ့ ဓာဒေသနာတော်တစ်ပုဒ်နောက်တစ်ခုမဏဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်တယ်တမဏဆိုတာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယမတို့ပြန်တော့တမဏဆိုတာယဟန်လို့ပြန်ကြတယ်ဒါသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးဝါရတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်တာတမဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုပပေသမေတိတိတမနောတဲ့ ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိုးတရားတွေမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်ရှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်းအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတမနာလို့ခေါ်တယ်မကောင်းမှုတွေကိုငြိမ့်သက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတမနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တမနာဆိုတဲ့စကားလုံးမြတ်စွာဘုရားကတမနာအုပ်စုမှာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တမနောကောရမောယဟန်ကောရမလို့စာပေမှာသုံးတယ် စာအဖြစ်ပြမနာမျိုးတွေကြတော့မှပြမနောလို့လည်းသုံးတယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကပြမနောလို့သုံးတယ်အဒီနေ့သမဏဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတာအဲ့တော့သမဏတွေကများသောအားဖြင့်တော့ကတုံတုံည tradition ပေါ့သူတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာရသမဏဖြစ်ခံယူပြီးဆိုရင်ကတုံတုံရတယ် ဘုန်းကြီးတွေဘာလို့ကရုံးတော့ရလဲဘုန်းကြီးတွေသဘင်ထားခြင်းဘယ်လောက်ထားလို့ရလဲဒါလည်းသိဖို့လိုတယ်နော်အဲသိဖို့လားဘာကြောင့်ကရုံးတော့ရတော့ဆိုကရုံးမတုံလို့ရှင်သဘင်ကိုအလှပြင်နေတာဖြစ်တယ်လှပြင်တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကရုံးတုံလိုက်လို့ရှင်လှပြင်ရမှာမရှိတော့တာဒါတစ်ခုလို့မှတ်လို့ရတာပေါ့ ဆိုပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ရောစဉ်နေအလုတ်ကိစ္စတွေညော်နေသွားတယ်ခရုံတုံလိုက်ခြင်းအပြင်ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတွေဟာအတိုင်းတာတစ်ခုရဆိုရင်ထားလို့ရတယ်ဘယ်လောက်ထိထားလို့ရတော့ဆန်းရှိကိုတော့တော့မရှိဘူးเนาะလက်နှစ်သက်လောက်ထည့်အောင်တော့ထားလို့ရတယ်လက်နှစ်သက်အမြင့် လက်နဲ့သိအမြင့်စပင်ထားလို့ရတယ်ကာလအတိုင်းတာနဲ့ပြောမစွန်းနှစ်လထားလို့ရတယ်ခေါင်းမရိပ်ဖဲနဲ့နှစ်လထားလို့ရတယ်ပမာဏအနေနဲ့လက်နှစ်သိအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ညှိလိုက်တဲ့အခါမှာစပင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိတယ်တချို့စပင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ မကြခင်လက်နှစ်သိပ်ပြည့်သွားနှစ်လမပြည့်ခင်လက်နှစ်သိပ်ပြည့်သွားအဲ့ဒီကြတော့ဖရာကဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုလက်နှစ်သိပ်တော့မရှိလက်နှစ်သိပ်တဲ့မရှိတရားဘူးနှစ်လမပြည့်ခင်လက်နှစ်သိပ်ပြည့်ရင်ရိုက်ရိတ်သူတို့ဆိုလို့တယ်တချို့သမင်ကမတန်ဘူးမတန်တဲ့အခါကျတော့နှလားနဲ့လည်းလက်နဲ့တည်းပြေးကြမှာပြေးမှာအဲ့ကြရင်နှလားနဲ့ရိတ်လို့ဆိုလို့တယ်အရှိတော့မထားရဘူး ဒါဝိနည်းကျမ်းဂန်ရဲ့ပြည့်ညက်ချက်ပေါ့နော်ကျန်ကျန်ဖမှန်ကလေးတွေကပေးကြတယ်ဖရာရုပ်တုတော့ကြည့်ပြီဖရာကတော့သပင်ထားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တပည့်တွေကျတော့မထားရဘူးဘုန်းကြီးတွေကြပါတော့ကရုံတုံးခိုင်းတာတော့လို့မေးကြတယ်ဖះလည်းမှာတော့ကတုံးမှာပဲမုံတကကတုံးဆိုဒီမှာစရုံထုံလောက်အောင်ဆပင်းမရှိတာကိုပြောတာ ထုံးစံနော်စတုံးထုံးလောက်အောင်ဆိုရင် မရှိတာကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန်းတော်ကလက်နှစ်သစ်ပဲရှိတယ်ဘဘူးဆရာတွေရဲ့ကောင်းမှုနဲ့စတုံးကြီးလို့ဖြစ်နေတာအမှန်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ရှောင်းချီတော်ကိုထဲ့ပြီးတော့ထုတယ်လို့ပြောကြတယ်ကေတုမာလာဆိုတဲ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က ဘုရားလုံးတိုးထွက်လာတဲ့အခါမှာမင်းသားဆိုတော့ရှေးတော့ဆပင်ရှည်ထားတယ်စတုံးထားတယ်အဲ့ဒီစတုံးလေးကိုဆပင်ကိုအပေါ်ထိတ်ကနေကပ်ပြီးတော့စတုံးထုံထားတဲ့ဆပင်ကိုအောက်ခြေကနေကဖြတ်ချလိုက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရှိဆုံးကဘေးဟာတွေကတော့ပိုးရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်လက်နဲ့တက်လောက်ပဲကြမ်းတယ်အဲ့လက်နဲ့တက်လောက်ဆပင်တွေကပြေကျပြီးတော့မသွားတော့ဘူး ထုံးထားတဲ့အရင်ကနေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးဟာစုစည်းထားသလိုလေးပဲဖြစ်နေစရုံထုံးထားတဲ့ပုံစံလေးပြန်ပြီးတော့ပြေးကျသွားတာမရှိဘူးထိတယ်လဲရှေးမလာတော့6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယကျင့်တော့လည်းခေါင်းရိပ်ရတယ်လို့မရှိဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်တစ်ခါဖြတ်လိုက်တာနဲ့သူကစပင်ငုတ်တူဖြစ်သွားတယ်ဒါထူခြားချက်လို့ပြောခြင်းပြောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအရှိအပြည့်ပြောမှဆိုရင်တော့ လဲကြတာတွေကတော့လက်နှစ်သိပို့ခြင်းပို့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အမြင့်ဟာစုထုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့်လက်နှစ်သိပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နှစ်သိဆိုတဲ့စုနေတာလေးကိုကိတုမာလာရောင်နေရဆိုပြီးတော့အယောင်လေးပါထည့်ပြီးပပုဆရာထုလိုက်တဲ့အခါကျတော့စရုံကြီးလိုဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျန်ကျန်ဗမာနာမည်ပေးတဲ့လူကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုစရုံကိုစရုံထုံးပြီးတော့ဆံပင် ပြုပြင်ပေးတဲ့လူတွေက ဂေါရမစတုံးတဲ့အဲ့လိုခေါ်ရတယ်ဗမာပြည်မှာတော့ခေါ်လားမခေါ်လားမသိဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ဂေါရမဆိုတာကသူတို့လူတွေလည်းမဲ့တာပဲလေဗမာပြည်မဲ့ရင်တော့မိုးကြွပြခံမယ်ဆိုပြောကြမှာပဲเนาะဘုရားကရဖျားဘူးသွားရင်မြန်မာကျောင်းထိတ်နားလေးမှာထမင်းဆိုင်ရှိတယ် restaurant restaurant ဆိုတာ restaurant ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖတ်ကြည့် Gauten restaurant သူတို့အတန်နဲ့တွေ့ရင် Gauten restaurant ဆိုတာခေါ်ဓမ္မထမင်းဆိုင်လို့ရေးထားတာအဲ့ဒါတကယ်ရှိတာဘုရားကရောက်တဲ့လူတွေတွေ့လိမ့်မယ်အကြောင်းဘဝရှိတဲ့တယ်မှာခေါ်ဓမ္မထမင်းဆိုင်ရှိတယ် ကောရမဆိုတာသူတို့အိန္ဒိယလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အနွယ်နာမည်ပဲလေသူတို့တန်တဲ့ကြတော့ခောရမကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ခောရမအနွယ်တွေကြတော့ခောက်ဓမ္မခောက်ဓမ္မဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်တယ်ပမပါဠိကတော့ခောရမပဲထွက်တယ်ခောက်ဆိုတာမရှိဘူးပါဠိမှာခောရမပဲထွက်တယ်ဆန်စကရစ်ဆိုတဲ့တက္ကရာဘာသာကြတော့ခောရမကတစ်ခုခောက်ဓမ္မကတစ်ခု အဲ့လိုဒါဘာသာစကားနဲ့ဆိုင်တယ်နော်တခြားနဲ့မဆိုင်ဘာသာစကားဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သမဏလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမဏမခွန်နိုင်ဘူးလေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပုံလေးကြည့်နမုံတကေနသမနောတ ခတုံးတုံးထိုင်ုံနဲ့တော့သမဏမခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ခဏိခေကတော့ကရုံးခေစားလို့လားမသိဘူးဘောဓမကလည်းခတုံးပဲဘောလုံးကနဲ့လူတွေကလည်းကတုံးနေပေါင်းစင်ထိုးတဲ့ကောင်တွေကလည်းကတုံးနေပဲခရုံးတုံးထားယုံနဲ့သမဏမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူသမဏမဖြစ်တယ်လဲဆိုအပ္ပတောအလိကံပနာအပ္ပတောဆိုတာအဝတ္တော ကိုကျင့်သီလမရှိဘူးတဲ့အဓိကသမဏဖြစ်ဖို့ကိုကျင့်သီလရှာမယ်နော်သီလဆိုတဲ့အလေးထားဝတ္တဆိုတဲ့ခံယူဆောက်တည်ထားမှုသီလနဲ့ဝတ္တဝတ္တဆိုတာခံယူဆောက်တည်ထားမှုသီလဆိုတဲ့အကျင့်ထူတင်လို့ဆိုတဲ့ခံယူဆောက်တည်ထားမှုမလုပ်မယ်ဆိုတာပေါ့နော်သမင်တနတ်ဖဲစားမယ် တတလွတ်ဖဲစားမယ်ဆိုတာတတလွတ်ကတော့ဒူတွေနဲ့တော့မပါဘူးနော်တနက်ဖဲစားမယ်ဆိုတာရယ်တထက်ဖဲစားမယ်ဆိုတဲ့ဒူတွေအကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်တွေလည်းမရှိဘူးတဲ့အလိကံပဏံစကားပြောရင်လည်းမှန်တာမပြောဘူးတဲ့အမှန်မကန်ပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့အကျင့်တရားလည်းမရှိဘူးမမှန်မကန်လည်းပြောတယ်အိဆာလောဘတမပန္နာတဲ့ အိဆာဆိုတာလိုချင်တာလောဘဆိုတာဟိုတွေ့တာတတ်မဲ့တာအိဆာကလည်းအိဆာကတစ်ခု လောဘကတစ်ခုနှစ်ခုစလုံးဟာလောဘကြီးပါပဲလိုချင်တာလည်းလောဘလောဘကလည်းနေတဲ့တွေ့တာမှုကလည်းလောဘအဲ့တော့အိဆာလောဘဆိုတာအိဆာဆိုတာဘယ်ဟာတုံးဆိုလို့ရှိရင် မရသေးခင်လိုချင်တာကတခုရှိတယ်နော်မရသေးဘူးဆိုလိုချင်နေတယ်ရပြီလို့ဆုတ်ကင်ထားတာတခုလောဘရဲ့သဘောကမရသေးရင်လိုချင်တယ်ရှားပြီးရင်ဆုတ်ကင်ထားတယ်ကလေးလေးတယောက်ကိုမုံပေးကြည့်ပါလားသူစားဖို့မုံနေပြီသူ့လက်ထက်ရောက်တယ်ငါပေးပါအောင်ဆိုရင်ပေးဘူးတချို့ကလေးလေးတွေနော်ပေးတော့ဆုတ်ထား သူ့လက်ထက်ရောက်တိုင်းပြန်မပေးတော့မလွတ်တော့အဲ့တော့မစ္စရိယသဘောလေးတွေကပွေးတယ်ရှိမွေးရပါလေဒါတွေကဒီစိတ်ဓာတ်ကမွေးရပါကလေးမုံပေးပြီးတောင်းချီပြန်ပေးတဲ့ကလေးရှားတယ်နော်ငါပေးပါအောင်ဆိုဟိုဘက်တောင်းလှဲ့သွားလိမ့်မယ်မပေးဘူးကိုပေးရင်တော့သူယူတယ်သူစီပြန်တော့မရတော့အဲ့ဒါ ကြုံရဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အိဆာဆိုတာမရသေးရင်ရှားချင်တယ်လူကျင်တာကအိဆာရှားပြီးလို့စုပ်ကင်ထားတာမစွန့်လွတ်နိုင်တာကလောဘတဲ့အဲ့ဒီအိဆာနဲ့လောဘရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတမနောကိမ္ဘောဣတတိဘယ်လိုလုပ်ပြီးတမနာဖြစ်နိုင်မှာတော့ဆိုလိုတာက သူဟာကရုံးလေးတုံထယုံနဲ့တမနာဆိုတဲ့အရေးချင်းနေမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်တမနာဖြစ်မှာတော့ဒါကိုဆိုလိုတာเนาะသူလုံးနေတဲ့လုပ်တွေကြည့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ငြိမ့်ပါလဲတဲ့သူဟာအကျင့်တရားလဲကင်းမဲ့နေတယ်မမှန်တာလဲပြောတယ်လောဘလဲချိတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်တမနာဖြစ်မှာတော့နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါမြတ်စွာဘုရားစစ်တုခွဲပြအဲ့တော့တမနာစစ်ဆိုဘယ်လိုဟာတော့ ယောစသမေတိပါပါဏိအနုံထူလာဏိတပ္ပတောသမေတိပါပါဏိသမေတိဆိုတာငြိမ်ဝတ်သွားစေတယ်သို့တော့သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်တယ်သမေတိဆိုတာဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်ငြိမ်အေးသွားစေတယ်ပျောက်ကဲသွားစေတယ်အနုံ အနုံထုလာနိတပ္ပတော်ပပနိအနုံထုလာနိအနုဆိုတာဒီနေရာမှာနားငယ်နဲ့ရေးတဲ့အနုမဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့ရေးတဲ့အနုအနုပညာအဲ့တော့ဗာနဲ့ရေးတာနားငယ်နဲ့ရေးတာเนาะဘယ်လိုအိဗယ်နဲ့ရေးတယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဗမာတို့တော့အနုပညာဆိုပြီးသုံးတယ် ဟိုနုနုလေးတွေလှုပ်လို့အနုပညာခေါ်တာလားမသိဘူးနုနုနဲ့နဲ့နေထိုင်တတ်လို့အနုပညာလားဒီအနုဆိုတာကတော့သေးငယ်တာကိုအနုလို့ပြောတာနာကျင်နဲ့ရေးရတယ်အနုမြူပုံရေးတဲ့အနုတာနော်အနုဆိုတာသေးငယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါနာကြီးနဲ့အနုနာငယ်နဲ့အနုကအဓိပ္ပာယ်တွေမျိုးမျိုးရှိတယ် ဗမာပြည်ကတော့အနုပညာဆိုတာနောက်ထပ်ပညာလားဘယ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်တာလဲပါဠိစကားလုံးကိုပြောပြတာပါနော်နုနုနဲ့နဲ့လောက်ရလို့အနုပညာလားတည်တည်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးတွေမို့အနုပညာလားတချို့အတွေကမေကုံထုတ်စရာတွေရှိတယ်သို့တော့ဘာသာစကားဆိုတာလူကြီးရင် ego ကျွဲဖတ်တယ်ဆိုတာရှိ ရှိတယ်လေ သမုဒိသစ္စာဆိုတာဒါကအပြစ်ပြောစရာမဟုတ်ဘူးသမုဒိသစ္စာဆိုတာ general consistent consistent အများသဘောတူထားတာအများကဒါအလိုသိထားရင်ဒါပြောစရာမလိုတော့ပြီးပြီအများအတိမပြုတ်ထားရင်သူကအမှန်တခုပဲဒါလေဘာခေါ်ခေါ်အဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာရဲ့အထိပ္ပယ်အဲ့ဒါပဲနော် လူညီဤကျွဲဖတ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ရေးရေးဒါကိုလူတွေသိနေတာဒီအသိတိုင်ပဲမှတ်ထားမှာပဲဆိုပါစို့ပမာစကားဥလို့ရေးတဲ့အခါမှာဘလို့လို့ဥဖတ်မလဲလုံးကြီးတင်ဆံကတ်ဆိုရင်ကာကြီးနဲ့ထဲရေးကြည့်ရလားဥရဲ့ကာကြီးရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ဆိုရင်ကူးလို့ဖတ်မလားကိုလို့ဖတ်မလား နော်ကာကြီးလုံးကြီးတင် တချောင်းငယ်နဲ့သွားလို့ရှိရင်ကိုကိုဒါပဲဖတ်လို့ရမှာပဲကုလို့ဘယ်သူကဖတ်မှာတော့နှချောင်းငယ်နဲ့ကျွန်မခုဖတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဥကြတော့ဖတ်နေပြန်ရောအဲ့ဒါပြောတာရှင်တို့ရဲ့ consistent အားလုံးကဒီတိုင်းပဲဖတ်နေတာဒီတိုင်းဖတ်နေရင်ဒါမှန်လားမှားလားဆိုရင် အများလက်ခံတာပြီးမှန်သွားပြီလေဘာလို့မှန်တာတော့အများလက်ခံလို့အကြောင်းပြတာပဲဟိုလိုမှန်လို့မဟုတ်ဘူးအများလက်ခံရင်မှန်သွားတာပဲတော့ကြည့်ရလားဟိုပမာအခရာတွေကိုတွက်ကြည့်မစင်အာအာအီအီဥဥနော်အေအောအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥနဲ့ဤနဲ့ပေါင်းတဲ့ တရာရှိလို့လားစဉ်းစားစရာပြက်ပြတာပါဥမာမဲ့ကိုဘသူလို့ရေးထားတယ်ကိုလို့ရေးထားတယ်မောင်ကိုလို့ရေးထားတယ်အဲ့ကိုကအဲ့ပေါင်းတာကာကြီးရဲ့တချောင်းငင်ဥရဲ့လုံးကြီးတင်ရဲ့တခြားနေရာမှာရှိလို့လားဥနဲ့လုံးကြီးတင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာလို့မရအိုအခရာ ဗမာထဲမှာမပါဘူး။အိုအခရာလို့ဗမာထဲမှာမရှိဘူး။အိုတရဆိုတာမရှိဘူးလေ။အတရာရှိတယ်အတရာရှိတယ်။အီအီဥဥအေရှိတယ်အောရှိတယ်။အိုဆိုတာမရှိဘူး။အိုမရှိပေမဲ့ကိုလို့ရေးနေကြတယ်။တော့အဲ့ဒါတွေက general consensus တော့ ဒါအငင်းပွားရမယ့်ဟာတော့မဟုတ်ကာယိခဝေးတဲ့မပါတာတွေသတိထားမိကြလားဗမာစလုံးနဲ့မှာသူဒီတနေ့ထမင်းနှစ်နက်စာဤအဲစာဤဤအခရတဲ့ပါလို့လားသူဒီထမင်းစာ၍အိတ်ဒီအဲ့ဒီရွေးရရောအခရတဲ့ပါလားကာယိခဝေးတဲ့ဘယ်နာပါတော့ မပါဘူးလေရွှေလည်းမပါဘူးအိလည်းမပါနော်သူဒီအိမ်၌နေနှိုက်ကရောကောက်ကောက်ခလေးလှုပ်ထားတာကောက်ကောက်ကလေးပါမှာခေါင်းလေးတက်ထားသေးတယ်ခါချင်းကောင်းလို့လို့ပါလို့လို့အဲ့ဒီနှိုက်ကလေးရရောကာယခဝိစင်နဲ့ပါရလားအဲ့တော့ဤတို့အိုတို့ ၌တို့၍တို့ဆိုတာကိုက်ခဝေရပါမမပါတာသို့တော့အလုံးကဒါကိုဘယ်သူကရေးရေး၌လို့ဖတ်တာပဲနော်ဤလို့ပဲဖတ်တယ်အိုလို့ပဲဖတ်တယ်ကိုလို့ပဲဖတ်တယ်ဒါ generation ဆက်ဖြစ်သွားပြီပမာဒကမှာရွေ့လို့ပဲဖတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာသမုဒိသစ္စာဆို တော့တရားတွေကသင်္ကေတတွေပဲအလုံးအခရာဆိုတာအတန်ရဲ့သင်္ကေတပဲဒါတွေဆွဲလန်းပြီးတော့အငင်းပွားစရာမဟုတ်ဘူးအငင်းပွားနေလို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာအနုံထူလာနိတပ္ပတော်အနုဆိုတာအသေးအငယ်အသေးအမွားထူလာဆိုတာအကြီးအမား တန်ရုံးစင်တွေဟာအသေးတန်ရုံးစင်ရှိတယ်အချီတန်ရုံးစင်ရှိတယ်သို့မဟုတ်အကုသိုလ်ဆိုတာသေဖွဲတဲ့သေသေးဖွဲဖွဲ အကုသိုလ်ရှိတယ်ချီကြီးမာမာအကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသေသေးမာမာသေသေးပါပါအကုသိုလ်နဲ့ချီကြီးမာမာအကုသိုလ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်သမိတ္တဟိပါပနာသမနောတိပါဝစတိ အဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာ မထားပဲနဲ့ငြိမ်ဝတ်သွားအောင်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာသာလဲတမနာအစစ်ပါလို့သစ္စာပြဟောတာဒါတမနာအတုနဲ့အစစ်ခွဲပြတာအဲ့တော့တမနာအစစ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတမနာအစစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတမနာလို့ခေါ်ထားလို့ရပြီလို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ် နော်ဘာလို့လဲဆိုဒါအတွက်ကြိုးစားနေတာအလောင်းလျာပေါ့အဲ့ဒါတော့နော်အဲ့ဒါသမဏအစစ်နဲ့သမဏအတုခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတဘာပရပါဠိတော်မှာဟောထားခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘိက္ခုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘိက္ခုဆိုတဲ့စကားလုံးက သူကတောင်းတောင်းခံသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘိက္ခုပါဘိက္ခတိယာဇတိတိဘိက္ခုဆိုတဲ့စကားလုံးညတော့တောင်းခံသူတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဘိက္ခုကတန်တရားကိုပေးလို့ချိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘိက္ခုပဲဆုံးခံကြရတာလည်းဘိက္ခုပဲအဲဘိက္ခုဆိုတာတော့ဗမာလိုပြန်တော့ယဟန်လိုပြန်ကြတယ်ခက်တာကအိန္ဒိယနိုင်ငံသွားလို့ရှိရင် တရောင်းစားတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါသူကဘာပြောတော့ဆိုကိုယ်ကရင်ကြုံခဲ့တာလေးတခုပြောမှာသူကကလားလို့ဟမ္မာရီဘိက္ခုဟဲ့သူလည်းဘိက္ခုပါပဲလို့ပြောတာအဲ့လိုပြောတာတွေတွေ့ကြရတယ်ကြားလားဟမ္မာရီဘိက္ခုဟဲ့သူတို့တန်တဲ့ကြတော့ဘိက္ခုတန်ထွက်တယ်ပါဠိကဘိက္ခုသူလည်းဘိက္ခုပါပဲတဲ့သူကတရောင်းစားလေးလာတောင်းတာ တောင်းပြီးတော့သူ့ကိုသူမိတ်ဆက်တာသူလည်းဘိက္ခုပါပဲအဲ့ဒါစကလုံးတွေကဒီလိုပဲရောထွေးနေရှိအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုစစ်ကပဲဟာလဲအတုကပဲဟာလဲဆိုတာဒီဒေသနာဟောတာနတ္တေနဘိက္ခုသောဟောတိယဝတ္တာဘိက္ခတိပရိသူတော်ဘာကိုတောင်းတရုံနဲ့ဘိက္ခုမခေါ်ဘူးတဲ့အဲသရောင်းစားတွေပတ်ထုတ်လိုက်ပြီနော်သရောင်းစားတွေကိုပတ်ထုတ် သူများကိုတောင်းတရုံနဲ့တောင်းတောင်းဆိုရုံနဲ့ဘိက္ခုမခေါ်ဘူးတဲ့ဝိတ္တန်ဓမ္မသမာဒာယဘိက္ခုဟောတိနတာဝတာသူဟာတဲ့မကောင်းတဲ့ဒီအပုံနဲ့ထွက်တဲ့မကောင်းတဲ့ကိုချင်းတရားတွေမကောင်းတဲ့အပူရာမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်မကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေဟို လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တဲ့တောင်းယုံတက်တက်နဲ့တော့သူ့ကိုဘိက္ခုလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုကလာပြန်ပြောမဟာမာရိဘိက္ခုဟဲဆိုတာမင်းဘိက္ခုမဟုတ်ဘူးမင်းကတောင်းယုံတောင်းတာမင်းမှာဒီဘိက္ခုဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေမရှိဘူးလို့ပြန်ပြောတောင်းယုံတောင်းတဲ့ဘိက္ခုမဖြစ်ဘူးတဲ့အကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရှိနေအဲ့တော့ဘိက္ခုဆိုတာဘယ်လိုမှဘိက္ခုလဲဆိုရောဒပုံညင်စပါပင်စ ဘာဟိတောဗြဟ္မစရိယဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မှာတဲ့ကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောနှစ်ခုစလုံးတော့မကောင်းတာ ကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့မကောင်းတာဖယ်ရှားနော်ဒီသဘောတရားကနှစ်ခုရှိတယ်ကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့မကောင်းတာဖယ်ရှားတယ် မကောင်းတာတွေဖယ်ရှားပြီးရင်ကောင်းတာဆိုတာလှုပ်ရှားမရှိတော့အဲ့လိုဆိုလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကောင်းမှုမကောင်းမှုနှစ်ခုစလုံးဖယ်ရှားလိုက်မရှိတော့ဟိုအကျိုးပေးလို့ကောင်းမှုမကောင်းမှုခေါ်တာကောင်းကျိုးပေးလို့ကောင်းမှုမကောင်းကျိုးပေးလို့မကောင်းယဟန္တာကြတော့ကောင်းကောင်းကျိုးလည်းမပေးတော့ဘူးမကောင်းကျိုးလည်းမပေးတော့ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာကန်းစာဟိုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ နော်အကျိုးပေးမဲ့ကံဆိုတာမရှိဘူးပရိသေအကျိုးပေးမဲ့ကံမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်းမှုမကောင်းမှုနှစ်ခုစလုံးကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဖယ်ရှားပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာအတိညာနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်တယ်တဲ့အရာရာအကျင့်အတိညာနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်တယ်ဆိုလိုတာကကောင်းမှုဆိုတာလည်းသူမှမရှိတော့ဘူးမကောင်းမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူး မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်သာရှိတယ်အသိဉာဏ်နဲ့လောကမှာနေထိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလင်ဘိက္ခုတဲ့တောင်းယုံနဲ့မင်းကိုဘိက္ခုမခေါ်ဘူးလို့သူပြောတာနော်ဒါလည်းဘိက္ခုစစ်မစစ်ဒီနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့စကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းမှာ definition ဆိုတာရှိတယ်အတိပ္ပယ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ထုတ်ရတယ် အတိဘယ်ကိုသိစိတ်ဖော်ပြတာဒါအတိဘယ်ကတ္တချက်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဘိက္ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအခုလိုဟောကြားထားတာမှတ်သားစရာကောင်းတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုနမောနိနမုဏိဟောတိပုံနာရူပောအဝိတတုယောစတုလံဝပက္ခရှာဝရမာဒယပဏိတောမုဏိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်တာ မုဏိဆိုမုဏတိသာနာတိတိမုဏိတဲ့တိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုဏိမုဏိဆိုတာလည်းဗမာလိုပြန်တော့ယဟန်လိုပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီမုဏိဆိုတာလည်းဘယ်လိုဟာကိုမုဏိခေါ်တာတော့ဆိုနော်အဲ့တော့မုဏိဆိုတာနောက်တစ်ခုကမောနအပါဒနေဆိုတာရှိတယ် စကားမပြောဘဲတဲ့ဝစီဘိတ်နေုံနဲ့မုနိမဟုတ်ဘူးတဲ့ချောလဲဝစီဘိတ်နေတယ်လေဝစီဘိတ်ကျင့်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်သူမှစကားမပြောဘဲနဲ့ကျင့်တာဝစီဘိတ်ဒါမှနမောနိနဝစီဘိတ်ကျင့်ုံနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှစကားမပြောဘူးနှုတ်ကိုစောင်းစည်းတယ်ဆိုပြီးဘယ်သူ့ကိုမှစကားမပြောပဲပါစကားမှမပြောပဲနဲ့ဝစီဘိတ်နေုံနဲ့ အသိဉာဏ်ကင်မဲ့နေတဲ့ပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မူတိမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ဆိုလို့လေအဲ့တော့ဝစီဘိတ်ကျင့်ရုံနဲ့မူတိလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာစကားမဲ့ပြောရုံနဲ့မူတိလို့မခေါ်ဘူးမူနာအဘာဒနာမောနာအဘာဒနာစကားမပြောတာစကားမပြောရုံနဲ့မူတိမခေါ်ဘူးတဲ့ယောသတုလံဝပက္ခရှာဝရမာဒယပဏိတော မုနိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ချိန်ဝင်နဲ့ချိန်ပြီးတော့အမြတ်ရအောင်ယူသလိုဆိုလိုတာကချင်းချိန်ပြီးတော့အကောင်းကိုရအောင်ယူတယ်အဆိုးနဲ့အကောင်းနှစ်ခုထဲမှာအကောင်းကိုသာရအောင်ယူနိုင်တယ်အမြတ်ကိုသာရအောင်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပနိပရိဝေစီတိတမှုနိ မကောင်းမှုကောင်းသူတွေကိုရှောင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သာလေမုဏိလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်လောကမှာဒီဓမ္မကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားအသိဉာဏ်ဖြင့်ချင်းချင်းသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်နဲ့အဆိုးကောင်းအကျိုးအကြောင်းကိုခွဲခြားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလင်မုဏိလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဒါမုဏိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားဆုံးမမှုတစ်ခုအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်လာနော်အရိယာဆိုတာမြင့်မြတ်သူလို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်သူမှမနှိမ့်ဆက်သူအဲ့ဒီမှာနတေနအရိယောဟောတိယေနပပာနိဟိန္တတိအဟိန္တသဗ္ဗပပနာအရိယောတိပောစတိအရိယလို့ခေါ်တာဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှအရိယလို့ခေါ်နိုင်တယ် တရားတွေကိုမညှင်းဆဲမနှိပ်သက်တဲ့တရားတွေကိုညှင်းဆဲနှိပ်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုရိယလို့မခေါ်ဘူးလို့ပြောလို့အဟိန္ဒသဗ္ဗပါဏနာတရားအလုံးကိုဘယ်သူမှမညှင်းဆဲဘူးမနှိပ်ဆက်ဘူးကျဏတရားထားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရိယောတိပါဥစတိဒါဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရား ခီးသွားရင်ကနေပြီးတော့လူတယောက်ကိုတွေ့ရှေးလုသားတန်ငါတဲ့တယောက်ကိုတွေ့အဲ့ဒီတန်ငါတဲ့တယောက်ကသူ့ရဲ့နာမည်အရိယတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်အရိယတဲ့ငါးရီဖန်သက်နေတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုသူအရိယလို့ခေါ်တာ အဲ့ဒါတို့သူကသူအရိယာလို့ပြောနေတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစံတမတ်ချက်ကိုဟောတာဖြစ်တယ်တရဝရီကိုတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရဝရီပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထာမအရိယာဖြစ်တယ်တို့သူ့ကိုဟောလိုက်တဲ့အခါသူသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အသိဉာဏ်ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးပေါင်း လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကိုစီကိုစီချစ်ကြံပွားများကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချရအောင် ရှင်ဖျားရှင်ဖျားဖျားတွေ့တော်တို့သည်ဖျားတွေ့တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာဖျားရှိမှသာလင်ဖျားရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာဖျားရှိစေရန်ဖျားရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင့်ပါရှင် ပြုလို့ကြ၍အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်လာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော် အတ္တဘဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤ အဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်တတ်လောကဆောင်တတ်တို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏31ဘုံ31ဘုံကျင့်နေကုန်သော31 လုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုစီရကြကောင်းသည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း